vandaag een hele andere soort video, want ik ga laten zien hoe ik de wenkbrauwen doe bij iemand anders. En vandaag ga ik de wenkbrauwen doen bij Lindsay. En Lindsay heeft echt fantastische wenkbrauwen, maar je ziet ze alleen niet. Dat is echt heel erg zonde. Dus wat we gaan doen, ik ga eerst de wenkbrauwen verven en daarna epileren. Dus ik zou zeggen, laten we maar gewoon aan de slag gaan. Oké, wat we als eerste gaan doen is eh, het aanbrengen van beschermende crème, zodat de verf niet te veel op de huid pakt. En eh, de kleur van deze wenkbrauwen kleur ik echt super donker. Ik gebruik gewoon pikzwart, omdat die haartjes gewoon enorm licht zijn. En anders zie je het resultaat niet voldoende. En daarna halen we de verf er ongeveer na 10 minuutjes af. En dan gaan we beginnen met epileren. En Lindsay heeft hele mooie volle wenkbrauwen. En ik uh, epileer niet te veel aan, omdat ik best wel hou van volle wenkbrauwen. Dus ik maak ze vooral niet te dun. Maar gewoon dat ze een mooie natuurlijke vorm hebben die goed bij het, eh, bij de vorm van het gezicht passen. Nou, en dit is het eindresultaat na het verven en het epileren. Ehm, ben je er blij mee? <laughs> Heel blij. <laughs> nou, heel erg bedankt voor het model zijn in mijn video. En jij bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je iets van hebt opgestoken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.